Wicked, né? É, quanto é Stokujesz się do tamtej walizki? No. A podręcznego to w ogóle nie bierzesz? Czy... Tylko plecak. A jak test? Masz już wyniki? Tak, trzy tygodnie temu przyszły. No to pokaż. Wysłany. Nie miałaś im tam skanu wysłać? Ty nie zawaliłaś tego egzaminu? Poszło mi bardzo dobrze. No to czemu się nie chwalisz? Daj mi spokój. Jak ty się do ojca odzywasz? No, obraziłaś. Kuler. Nie ma zupek chińskich porządnego, coś jest. Musisz formę trzymać, tak? No co oczami przewracasz? W dupie ci się poprzewracało? Nie wiem, co tam mogło ci się jeszcze poprzewracać, bo już dawno ci się poprzewracało. Obiad zrobiłem. Nałóż sobie. A weź porządnie nałóż, tak? No zawsze musisz blatu świnić. Co ty widelcem nakładasz? Zjemne mieście. Tak kebaba i ciopierdol. W jakiej kurwa ciąży? Czy ciebie pojebało? Ola? Ola, kiedy wracasz? Wróć, no, porozmawiamy spokojnie. Chyba musimy porozmawiać, co? A nie wydurniaj się. Chodź, jest oczy. Co ty w ogóle zamierzasz zrobić z tą sytuacją? No ale co ja niby mam zrobić? Nie udawaj głupszej niż jesteś. Mogę pomóc. Nie chcę. No nie bądź dziecko. Nie chcę twoich pieniędzy. Nie ma co się unosić dumą. Teraz ci moje pieniądze śmierdzą? Chodzi mi o to, że przed wyjazdem nie ma co ryzykować tanim kosztem. Są naprawdę dobre kliniki, ja za wszystko zapłacę. Czytałem o tym i tam jest wszystko bezpieczne i można to szybko załatwić. Dziękuję bardzo. Można z tobą normalnie porozmawiać. Wiesz co, bo ty mi wcale nie chcesz pomagać. Ty, ty chcesz tylko naprawić swój błąd. O to chodzi, tak? Chodzi o to, że e, <laughs> żałujesz tego, że matka nie zrobiła tego samego 20 lat temu, co? <laughs> Mam rację, no. Ale wiesz co, nie musisz mi nic mówić. Całe życie dajesz mi to do zrozumienia. Nie, nie dramatyzuj, to naprawdę nie jest teraz dobry moment przed wyjazdem, kiedy masz takie możliwości. Wiesz, co ja bym zrobił w twoim wieku, gdybym miał przed sobą taką szansę, a ty chcesz to wszystko zmarnować. Co? Czy, czy ty się w ogóle słyszysz? Nie rozumiesz, że ja mam dosyć. Ja mam dosyć bycia twoim wiecznym wyrzutem sumienia. Nie, Nie przerywaj mi! Tak bardzo żałuję, że się urodziłam? Tak bardzo ci życie zmarnowałam, tak? Boże, człowieku, czy ty jesteś tak, tak głupi, czy, czy tak podły? No, no co ja ci zrobiłam? No, Spokój się. nie. To ty się kurwa uspokój. Tak, ja już tego nie będę dłużej znosić. Całe życie robię to, czego ty ode mnie chcesz, a w sumie mm, przecież ty wcale byś nie chciał, żebym ja się urodziła, <laughs> więc tak ci życie zmarnowałam, tak? Wiesz co? To ty, to ty mi życie zmarnowałaś.